प्राइम मिल गया मुझे 60 गोलियां मिल गई फाइव पॉइंट फाइव सिक्सटी नहीं मिला 5.56 गन मार तो I got supplies. I तो got अच्छा। supplies. चाहिए लेवल टू का बैग चाहिए किसे चाहिए level I got supply three आ गया इस बिल्डिंग में आ जाओ ऊपर I got supply I got supply oh I got supply holy shit shit. में ऊपर I got supply I got supply एक एम और एमओ बहुत गुस्से है शदीद और भागो यहाँ से भागो यहाँ से मेरा हेड ऑप्शन लगा रहे हैं Search for vehicle. Search for vehicle. Full charge. अभी मेरी जुबान पे गंदा वाला लफ्ज आने लगा था मैं Enemies ahead. Enemies ahead. महबूब गाड़ी लेके आगे चलो आ जाओ महबूब भाई ने दीवार पे बचा दी है मुझे भी मिल गई गाड़ी टू सीटर अच्छी वाली हाई क्वालिटी आओ हजन आओ चलें जल्दी आओ चलो भाई मैं जा रहा हूँ मुझे तलाश करना गेम अटक रही है भाई नहीं थे उससे कहना गब्बर आया था चलते ही नहीं Mm-hmm. mm-hmm.